ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنه وانتم طيبين معانا خبر وهو وفاة رجل الأعمال حسين سالم في مدريد شاهدوا وصيته التي أغضبت المصريين بس قبل ما نعرف التفاصيل يا ريت الضغط لايك وتشيروا للقناة على أوسع نطاق واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك توفى رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز الخمسة وثمانين عاما خلال تواجده في أسبانيا بعد صراع طويل مع المرض وأكد مصدر أن حسين سالم توفى في مدينة مدريد عاصمة أسبانيا خلال تلقيه العلاج وطالب أن يتم دفنه بجوار حفيده هناك ومن المقرر أن يقام عزاء حسين سالم في وقت لاحق في مصر بعدما تحدد عائلته موعد العزاء وتعرض حسين سالم لأزمة صحية خلال تواجده في مدينة شرم الشيخ وتم نقله في طائرة خاصة إلى أسبانيا لتلقي العلاج لكنه توفى فجر اليوم الثلاثاء وفي عام 2019 توفى حفيدي حسين سالم عن عمر 18 عاما بعد إصابته بمرض لوكيميا الدم في العاصمة الإسبانية مدريد وأقيمت جنازته من مسجد ام 30 في مدريد ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد دمتم لنا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته